Convidamos todos e todas vocês a compartilharem das experiências de Joseph durante a quarentena. Assistam ao nosso canal do YouTube e vejam outros depoimentos dos entrevistados que dividem conosco suas vivências e sentimentos durante os diferenciados estágios do isolamento físico-social na pandemia Covid-19. Bonjour, alors moi je m'appelle Joseph, j'ai 10 ans et demi. quasiment 11 ans, et j'habite à Clamart. Alors moi, en fait, je travaillais, euh, je passais 8 heures par jour sur ma tablette. Non, ne vous inquiétez pas, j'étais pas en mode euh, je joue, je joue, je joue. Non, je c'était plutôt en mode je travaille, je travaille, je travaille. <laughs> Alors je passais 8 heures sur euh, la tablette parce que ma prof avait envoyé sur un réseau euh, des cours en tout le temps, euh, tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Et pendant 8 heures, je passais à travailler et souvent, je me faisais des C'est pas sorcier sur l'histoire, euh, je travaillais le français. Et on a fait une fois une dictée où on se retrouvait sur un truc où on se parlait à tous, en tous, à tous, on se parlait à tous et euh, on, faisait, on a fait une dictée une fois. Voilà. Alors pendant le confinement, euh, l'école a été fermée, donc du coup chaque jour, la prof, elle envoyait, enfin ma prof, elle envoyait euh, chaque jour quelques vidéos sur l'histoire, des dictées, des exercices de français, des exercices de maths, et tous les jours, je recevais ces exercices sur Internet et je les faisais. Et euh, ça pouvait passer à peu près 8 heures euh, sur, euh, à faire l'école, comme ça pouvait passer 5 heures, 6 heures. Voilà. Alors moi, pendant la période du confinement, je prenais souvent, j'appelais souvent mes amis je prenais soin de mes... Enfin, j'appelais mes proches. Et souvent, dès que je m'ennuyais, je faisais des lettres pour, à envoyer à des EHPAD. Et euh, souvent, je jouais en réseau avec des amis. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, les enfants du Brésil. je jouais avec les amis, avec mes amis à Fortnite. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà.